hello and welcome friends Tally E R P nine सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं प्राइम में भी प्रोसेस सेम है ये बताना चाहता हूं आपको और अब हम बात करेंगे नेगेटिव कैश की एडजस्टमेंट एंट्री की आप जानते हैं नेगेटिव कैश से आपकी जॉब जा सकती है आपकी जॉब जो लगी हुई है ऑडिट हो रहा है ऑडिट में अगर पकड़ में आया तो जो ओनर है आपका वो उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये लड़का सही नहीं है कहीं ना कहीं गलती कर रहा है तो इस तरह से आपकी जॉब चली जाएगी तो इसका सोल्यूशन क्या है अगर नेगेटिव कैश हो गया है तो इसका सोल्यूशन क्या देना है आइए आपको बताता हूँ सबसे पहले देखिए कंपनी हमारे पास ये बनी हुई है ठीक है ये देख सकते हैं इंडिया मार्ट नाम से कंपनी बनाई है कोई भी बाउचर एंट्री पास नहीं की है अभी आप करते क्या है ये बता देता हूँ जैसे मान लीजिए आप वी बटन प्रेस करके बाउचर में आ जाते हैं ठीक है ये बाउचर ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है परचेज बाउचर में आ गए आइटम इन्वाइस मोड में है हमारे पास कुछ आइटम आए हुए हैं जिनकी एंट्री हमको पास करनी है अपने यहाँ ठीक है कुछ सामान हमने मंगाया है सेल करने के लिए तो उनकी एंट्री हमें पास करनी है तो परचेज में एंट्री करते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर आए और यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे F2 प्रेस करके यहाँ से आए यहाँ से मैं कर देता हूँ दो पाँच दो ये कर दिया हमने एंटर किया यहाँ पर डेट चेंज हो गई है यहाँ पर डेट नहीं चेंज हुई है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं दो पाँच दो ठीक है वैसे डेट आपकी एक्चुअल में चेंज हो गई है यहाँ पर कोई भी क्रेडिटर पार्टी नहीं है हमारे पास तो यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेज़र बनाते हैं लाइक लोकेश लिख देता हूँ Lokesh P V T L T D ये नाम दे दिया हमने और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है ठीक है यहाँ पर आए यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप क्या चूज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज करेंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर दिया मेंटेन बिलवाइज डिटेल इसको एक्टिवेट रखिए ठीक है यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लीजिए एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए ध्यान रखिएगा कि ये सेम स्टेट की पार्टी है जो हमने बनाया है कंपनी वो भी उत्तर प्रदेश की है और ये पार्टी भी हमारी उत्तर प्रदेश की है ठीक है अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा लेते हैं तो ऑल्ट सी प्रेस करके लिखेंगे परचेज और ए ऑब्लिक सी करेंगे यानी अकाउंट तो आप देख पाएंगे कि ये परचेज अकाउंट हो गया यहाँ पे पी प्रेस करके यानी इसे परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे तो बस ये परचेज अकाउंट का ग्रुप हमने लगा दिया है और इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट भी हो गया ठीक है अब कुछ परचेजिंग कर लेते हैं क्या परचेजिंग करेंगे क्या आइटम हम परचेज करने जा रहे हैं आइए बताता हूँ तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम परचेज करेंगे शुगर ठीक है ये परचेज कर लिया शुगर एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया यहाँ पे यूनिट बनाना कंपलसरी है तो अल्ट सी करके यूनिट बना लीजिए केजी कर दिया क्योंकि चीनी बिकेगा तो किलो में बिकेगा यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम ये लिख दिया कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस किया यहाँ पे थ्री कर देते हैं एंटर करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं इसको ये एक्सेप्ट कराया यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है अब यहाँ पे ये लोकेशन ओपन हो गया इसे हम गोडाउन के भी नाम से जानते हैं तो यहाँ पे कौन से लोकेशन में इसे डालेंगे तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ फिलहाल मैं इसे मेन लोकेशन में ही रख देता हूँ ठीक है मान लीजिए साठ किलो चीनी हम परचेस कर रहे हैं एक किलो चीनी की कीमत हमें पड़ रही है खरीद रेट चालीस रुपये तो ये हो गया साठ किलो चीनी यहाँ पे हमने परचेस किया अब इसके बाद मान लीजिए राइस भी परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा मैंने आर आई सी ई राइस कुछ इस तरीके से ये राइस लिख दिया एंटर किया एंटर किया यहाँ पे ये भी केजी में ही रहेगा ठीक है ये हो गया तो यहाँ पे अभी इसको भी मेन लोकेशन ही हम रखेंगे एंटर किया यहाँ पे पंद्रह सौ किलो यहाँ पे पंद्रह सौ किलो कर देते हैं तो ये पंद्रह सौ किलो हो गया ठीक है और रेट क्या डालेंगे रेट डालेंगे तीस रुपये परचेजिंग रेट ओके तो ये हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है अब इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं द गुड्स ये देखिए नरेशन में डाल रहा हूँ have been have been purchased purchased on credit क्योंकि ये उधार में परचेज किया गया है तो इस इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ऑन क्रेडिट ठीक है ऑन क्रेडिट का मतलब है कि उधार में ये परचेजिंग हुई है तो इसको लिख करके एक्सेप्ट करा लीजिए ये एक्सेप्ट हो गया आप यहाँ से बाहर आ जाइए यहाँ पे दो बार डिप्रेस कीजिए देखिए यही एंट्री आपको दिख रही है दिख रही है ना अब इसका हमने उधारी में परचेजिंग किया है तो इसका पेमेंट भी तो देना होगा डेट चेंज करने के लिए क्या करते हैं डेट चेंज करने के लिए एफ प्रेस करते हैं तो I am going to press year S F two ठीक है एफ टू प्रेस करने के बाद मान लीजिए एक सात दो हजार बाईस में हम इनको पैसा देंगे तो एक सात दो हजार बाईस यहाँ डेट चेंज कर लिया हमने एफ अब फिर आ गए कहाँ पेमेंट बाउचर में फाइव प्रेस करके आ जाइए पेमेंट बाउचर में पेमेंट बाउचर में ही हमें पेमेंट करने की एंट्री करनी है ये हमें सिंगल एंट्री मोड दिखा रहा है हालांकि सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री पॉसिबल है लेकिन अभी हम इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है use single entry mode for payment receipt contra तो हमें नहीं करना सिंगल एंट्री मोड भाई हमें डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास करनी है तो ये यस करके और यहाँ से कंट्रोल ए कर दीजिए देखिए डेबिट आने लगा है तो डेबिट किसको करेंगे लोकेश जो हमारी पार्टी है उसी को डेबिट करेंगे सैंतालीस हज़ार चार सौ रुपये बकाया है तो ये सैंतालीस हज़ार चार सौ पैंतालीस हज़ार चार सौ बकाया है तो ये दे दिया अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ जाता है आ गया ना अब यहाँ पे एंटर करिए ये कैश में हम देंगे कैसे देंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो अभी क्या करना है अभी सिंपल वे में यहाँ पर डेबिट आ रहा है तो यहाँ सी आर टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से डेबिट आने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कैश कर दीजिए अब देखिए यहाँ पर रेड में ही आ गया देख सकते हैं ये सीधा सीधा सिंबल है कि आपने जो एंट्री की आपके पास कैश नहीं है आप ज़बरदस्ती केवल कागज़ पे पेमेंट कर रहे हैं तो ये हो गया अब देखिए नेगेटिव कैश का मैसेज आ गया अब मान लीजिए आपने एक्सेप्ट भी करा दिया अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करें एडजस्ट कैसे करें इस कैश को इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बैक डेट में चले जाइए बैक डेट में बैक डेट में चले जाइए तो यहां से डेट चेंज कर लेता हूं यहां पर मैं कर देता हूं एक पांच या यहाँ पे कर देता हूँ एक छः कर देता हूँ एक छः दो हज़ार बाईस कर दिया हमने ठीक है अपडेट चेंज हो गई अब यहाँ पर रिसिप्ट बाउचर में आ जाइए सीधा सीधा एफ सिक्स प्रेस करके रिसिप्ट बाउचर में आ जाइए क्रेडिट आ रहा है क्या क्रेडिट होगा कंपनी में इन्वेस्ट होने वाले पैसे या रुपए को कैपिटल बोलते हैं तो यहां पे अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लीजिए सीधा सीधा लिख दीजिए कैपिटल और यहां पे लिख दीजिए अकाउंट ठीक है हो गया इसे डालेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में ये कैपिटल अकाउंट हो गया एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे कितना हमारा कैश बच रहा है कितना कितना सपोज कीजिए मैं फोर्टी डाल देता हूं ठीक है ये हो गया यहां पर आएंगे यहां पर ये कैश में डाल रहा हूं अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप बैंक का लेजर भी लगा सकते हैं ठीक है लगा दिया हमने अब चलते हैं देखते हैं उसी एंट्री को जो हमने अभी पास किया था ठीक है तो ये तो हमारी रिसिप्ट वाली एंट्री है यहां से मैं डेट को यहाँ से मैं डेट को चेंज कर रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ एक चार 2022 से लेकर यहाँ पे कर रहा हूँ एक दस 2022 ये डेट मैंने चेंज कर लिया फाइनेंशियल ईयर वाली डेट मैंने चेंज कर ली अब देखिए यहां पर जो परचेज अकाउंट में जो वो रेड में आपको नहीं दिखाई देगा ये तो परचेज की एंट्री हो गई पेमेंट वाली एंट्री देखते हैं जो रेड में आ रही थी देखिए अब ये जो एंट्री है अपने आप रेड हट गया है यानी कि आपने उसको एडजस्ट कर दिया बैक डेट में जाकर के पैसा डाल दिया तो कंपनी में पैसा हो गया आपके ठीक है कुल मिलाकर के सैंतालीस का पेमेंट था आपने अड़तालीस हजार डाल दिए तो इसके वजह से आपका जो नेगेटिव कैश है वो मैनेज हो गया उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं thank you for watching this video